पहले बनाना मिक्सर इलायची और दूध सबसे पहले आप केले को सबसे पहले बनाने को छील लीजिए छीलने के बाद इसके छोटे छोटे टुक करके इसमें डाल दीजिए मिक्सर में मिक्सर में डालने के बाद इसमें आप दूध डाल दीजिए दूध डालने के बाद इसमें आप चीनी चीनी डाल दीजिए चेन में डालने के बाद इसमें आप दो इलायची डाल दीजिए अच्छी तरह से पीस के और इसको ढक के मिक्सर से पीस दीजिए और कुछ देर चलाने के बाद बस हमारा जूस तैयार है ये लीजिए चुटकी बजाते ही बनाना शेक तैयार हो चुका है इसको आप सीधा ये हमारा बनाना तैयार हो चुका है इसमें आप काजू किशमिश बादाम कुछ भी डाल सकते हैं ओके थैंक यू आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें